السلام عليكم معكم محمد قناة وابا هذه الحلقة السابعة ما ادري بس انه بنلعب مع تومي قبل سنتين ما ادري وش صار آه فاتوقع ان اللعبة راح تجيب قدام بعدين ترجع على الاربع سنين هذه اللي ما عرفنا وش صار فيها فنعم اتمنى انكم تستمتعون اوه شمس. Stragglers. How many? كم عددهم؟ Just a handful. خسي والله شال ابوه وشال الثاني You want to give it a whirl? Yeah. دعنا نجرب. Are you sure? I'm, I'm sure. <laughs> Thank you, Tommy. على طاري تومي في فيلم اسمه وورير. أتمنى تشوفونه. حق عام 2011. هذه؟ Try hitting it. It'll draw them out of wherever they're hiding. نايس There you go. اوكي What's attracting them? Well, we are on patrol. Let's clear them اوف out. والله جت واحدة بين <laughs> ودي اقول بين ايش القم There you go. كمان بقى واحد اوه That's all of them. اريغاتو غوزايماس Usually more over this way if you want to keep shooting. Well, thank okay. you. Where are they coming from? Hordes like to move through this area in winter. They always end up leaving behind a few stragglers. Debug. They do the same routes every year? Like a migration Santa? or something. Hmm. What's that about? When the barometric pressure reaches certain temperatures... Shit, I don't fucking know. nice! One back. Check out the shed. Looks like they're moving downhill. Hmm. Uh, dead animal. Look up by the truck there. They're munching on that deer there. آه Guess they're hungry. وين اي اي سيارة اي سيارة كونوا يرون هذه؟ اه القوا Looks clear. But اريغاتو there's some this way. حبيبي معك آه، كويك سكوب السنايبر That's Something by the ski lift? Shit. Look way out there. Under those yeah. gondolas. By that tower. You see? التاور هناك خسي. Gotcha. آه. ايوه باقي اثنين اتوقع صح؟ You're now. يخرب بيتك وقف Take your time. يلا يلا What you think? Beautiful. اه Well, I'm not Okay. seeing any more. جيد ولا؟ Yeah, me neither. All right. والله <sighs> Let's بعيد head in. See if Joel's back. Sure. اه بنلعب مع جول او نقابل جول والله يشبه اخوه يا اخي بس شيل الشعر الطويل السيدات يعني. اولا اللي حصل ايوه قلق جول قلق علي لماذا But if you don't talk to him, لما تكلمتي معه ويحس انه في شيء غريب هاي باي على وشه طيب مجهول شو اخبارك؟ That was y'all shooting out there, right? Yes. Some stragglers. Ella got to try out my scope. Scope. سكوب اللي Yeah, feels good. Yeah, feels good. اتوقع انها زعلانه منه بس ما ادري من ايش. I see you've uh I haven't got around to changing the string yet. yet. I didn't know I was supposed to. <laughs> yeah, you. Uh, Hi. We'll get you some new ones. Bye. <clears throat> well, there's that music store down there. Oh. I bet they got guitar it? stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. I can keep watch. Where you say, kiddo? Kiddo yaru. Sure. I'm okay with that. Ooh-ha! And that's our cue. Tell me, uh, I miss you. Are you sure you don't want to come? Get on now. طبعا الموسيقى في هذا الجزء خاصة الأوست مو أحلى من الجزء الأول مرة. when you was out? الجزء الأول Just the few واو we saw from the ridge. You? Uh, you know, يا نو found two runners in a house. اثنين من هذول الانفكتد Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrol. He's even recommending you for paired patrols. بير Well, I بترول think you're جيسي still a طبعا bit young مدحنا for it. I'm a better shot than almost all of them. أنا And I have أعرف more أكثر منهم. experience than most of the new recruits Look. who've... You think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. جول اوفر You just do me بروتكتد a favor يعني and start with the يحمي shorter ايلي routes for now. بزيادة You know, see how you handle them. All right. السؤال هنا هل تدري باللي صار قبل Hey, آه، you remember those uh, Hey. Savage Starlight comic books that you're into? Yeah? Tommy and I found some when we were moving through at school the other day. Did you like them? Oh, you know what? Not really my cup of tea, but. Yeah, صح أنت تشرب قهوة. Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty. She's a savage. Well, when she goes to Captain Ryan. شكلي بقرا الكوميك ستارلايت عشانه بس. Spoiler alert. I mean, he definitely deserved it, but. Nice twist how they escaped though. يا بقرة لا تحرق علي. Funny. God. Music store's up that way. You're gonna have to leave the horses here. Yeah. Yeah. Sounds good. وين ال music store؟ اه هذاك يا سيت يا سيت كمان صرت اطول منك need a boost? I got it. يوم كنت صغيرة يعني قبل سنتين احتاج boost boost تو. I don't think we can go this way. مقفل. اه. Oh. Damn. Yeah. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. Yeah, let's I'm go. I'm up for it. عبر هذا الفندق ولكني أعتقد بأن هنالك وحوش Damn it. Ah, okay. Well, that might be something. okay. You think you can fit in there? توقعت. It's worth a shot. يلا مع اني كل يوم داق وجبات. زايد خمسة كذا. تخيل انت بنهاية العالم وش اكثر مطعم تشتهيه يعني. اوكي نفتح له الباب. كنا ظلام. Hey, Jewel. Hello. Howdy. You impressed? Howdy. No, oh, you're just too skinny. <laughs> Yeah, okay. You eat more. Welcome. آه يا ربي ضحكني. يا أخي ذا الجول يا ربي بس. اوكي. احنا جينا من هنا. Ellie, here. I think I see a way through, but we got spores. Okay. Put your mask on. ما يحتاج احط ال mask. It's just us. What if we run into someone? اه يعني انه عندها مناعة. هو طبعا ما يبي احد يدري انه عندها مناعة عشان يعني سر يعني تخيل مرض مرض كورونا مثلا قاتل 100% قاتل الا 0001 اكيد يعني Stop wearing that mask, kiddo, and eventually you're gonna slip up in front of someone you shouldn't. Okay. I've never slipped. You ain't told nobody, do, have you? لا لا لا. Not Jesse, or Dina. Or... ما قلت لحد. ما قلت لحد. Good. Come on. يلا يا يا بابا. السبورز هذا شوف هذا اللي بالجو تشوفونه. you know, patrol the streets. Been like a bit of an oversight now. Give me yeah, this. Uh -huh. الله يا اخي تعجبني ال Only people went missing from Dax and them teenagers last year. اوه This في was فتح too old. Now it just roamed man. in. لا اسمع صوت كراولرز ولا يا ليل We are on patrol, right? Okay. Let's take him out. you. <laughs> 명은 ça <laughs> تم الانتهاء والقضاء عليكم يا الوحوش الاغبياء Let's go. Joel, I think we did it. Yeah. يلا افتح Good الباب job, kiddo. You too. So, what do you say we give up on those strings for today? ايه Couldn't have said it better myself. ما يحتاج ناخذ I السترينج think our only way out is forward now. يا ليتس جو غريزو سيمس ادخلي ما في شيء هنا. It looks like it might be something. Okay. Following you. Following you. Conference room. Damn. Come on, come on. لما تحط ماسك وتسوي نفسك. <laughs> طبعا يا اخوان قبل لا تطلعون حطوا ماسكاتكم. مرة يعني تحتاجوها. حتى لما اهلك مثلا والله ما ادري يا اخي المصيبه اللي عرفت اوه خلاص ما نبي السترينج الخيوط حقت الجيتار وي دو نوت نيد ذيم كمان ال تو كلوز افتح الباب بسرعه وي فاكن ديد ات اوبن ذا دور وي شور ديد يو افتح الباب ايش قاعد تسوي يا احمد اكره الاماكن اللي كذا فيها وحوش وظلام مو بجوي ابدا اه بيفتح دفدف What are you doing? What are you doing? It'll be fine. كمان لو في احد بضربك وخ Spores are clear. اي والله هو Quite the fight back there, huh? Not often we get a bloater around these parts. Yeah. Jesse and Dina are gonna lose their shit when they hear about this. Let's deal with them two anyway. They're dating, right? Uh, on and off. On Why? and off? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse, Jesse and I are just friends. Nah, sure. no, no, I've got a pretty keen eye for these sort of things. Not so keen with this one. Let's see. <laughs> Bad. Don't hold your breath. You think you can squeeze through there? Yeah, I can squeeze. Ooh. See what it is? Yeah. Okay. Okay. Come on. You. Ah, that. Oh! خرشني يا اخي لا تقعد تخرشني كذا مره ثانيه مين هذا جي هذا اتوقع كان يعرفهم إيه. مين ذم؟ آه الاثنين اللي هربوا منهم لا تقول هذا تعرفنا عليهم بالجزء الاول بعدين هربوا Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. مم، هذا We wanted رسالتهم to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're gonna end our lives instead of turning. يو Please tell our family and friends that we're sorry. انتحروا Love Adam and Sydney. I shot her. قتلها Can't take my own life. I'm a fucking coward. آه. Adam. ادم وساره Only they were immune, right? تقول له هي الوحيده الاميون Well, let's let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson. after you took me out of the Firefly Hospital. اه المس... تقول له بعد ما اخذت المستشفى قال قلت لي انه في كثير يعني ما ما يجيهم العدوى زي yeah. Yeah, that's what they told me. آه، يقول هذا الشيء اللي قالوا I've never يعني. met another immune person before. هي ما قابلت واحد شخص يعني عنده مناعة. هل قابلته أنت؟ I could be hiding it. اه يخبون ذا الشيء زيك يعني بس عندهم ملاعب بس يخبونها يعني فهمتوا؟ Do you believe that? هل تعتقد ذلك؟ Is now really the time for this? آه، We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. من جد كان الجزء الأول إنهم لازم تروح هذه للفايرفلايز. I had so many questions for them. كان عنده أسئلة كثيرة بس سحب سحب سحبها يا Why حبيبي did you حطها pull me out بالسيارة of there while I was وفقع still unconscious? يقول ليش طلعتني وأنا Because ما I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you, Village you at just the- would have given them more time, they could have figured something out. There was no لم يكن هنالك علاج There's nothing that could help these people or anybody else. شعره حلو I know you wish things were different. I wish things were different. لا أدري إنك But تتمنى they ain't. الأشياء غير وكذا طبعا أنا بقول لكم ليش آه نسبة نجاح And we need to get these kids back to their families. Is there نسبة something else you'd like to rehash? نسبة نجاح العملية واحد بالمية نعم, نعم، راح تنقذ الجميع ولكن نسبة النجاح ضئيلة عشان كذا قال جول أنا ما راح أضحي فيك على على الفاضي يعني فتوقع بالجزء الثالث راح يكون انه هي راح تموت بالاخير وتقدم نفسها العلاج ومدري ايش وبعدين بيطلع صح من جد هي علاج الآفة هذه لحالها دمها فيعني آه المستشفى سوري يبينا نروح إلى المستشفى ونكلم نورا وتخلينا تقول لنا وين أبي نورا هذه موجودة هي بالمستشفى فيبينا نخليها تكلمنا أو نستجوبها شيء عنها Hey, Zeke, kida. Gotta get through. Yeah. cut through here. La, la, la, la, la. La, la, la, la. ما لي خلق اتهاوش مع ال clickers. فبسحب عليهم شير اوكي طبعا آه، هات ال clickers مرة كريهين في هذه اللعبة هم. وش في هنا؟ زبالة حمراء افتح الباب اوكي افتح الباب انت supply ramp اوكي يلا خلوت أم... وين ما في لوت اوكي هاي تطلع من الباب ولا لا والله ما اعتقد اه اوكي كيف كذا؟ slippery slippery يعني لذ... اوكي لحظة اتوقع ان اصبر ابصره افتح لعن ابو الذكاء ابو الذكاء هريتو كمان نو باركينج لودينج مدري وشو اوكي اوكي وين الهوسبيتال إلى المستشفى Where is the hospital? آه هذيك شوفوها الحمراء بعيدة والله <laughs> مرة بعيدة اوكي كيف بننزل تحت؟ ما يمدينا نطب من هنا ف لا لا لا لا لا دراني يا اخي ما دريت توقعت انه يمديني انقز لتحت <laughs> اوكي دعنا نحاول مرة اخرى اها اتوقع في شيء هنا اوكي اوه ايوه قمة الذكاء يا حبيبي افتح لوت لوت ما في لوت وش ذا ما في لوت ريحة خايسة تقول الا باللوت ولا باللوت من قال ليش تنتحرين يا آه، عيال لحظة لحظة. ايش اللي شفته؟ لا يا ابن ال 66 ايش اللي شفته؟ Great. Ooh. لا عيال اوكي بحط رجولي بفقع بتنتظرني ها يا كلب يا لهوي اوه اوه اوه خرشوا ام امي اه بس كيف انزل آه كيف اروح وين اروح دين انزل هنا لا والله اه هنا غباء اكسر القزاز ذا؟ اوكي خلينا نسوي واحد بتاع واحد بتاع بسرعه بسرعه بسرعه يلعن اصل ابوك بسرعة آه. وش هذول؟ شكل غريب وشكل جديد يعني كريهين اقسم بالله مره كريهين القوا القوا آه، القوا لو غرقنا واحد هل راح يموت؟ بما انه يعني سؤال هنا لو الزومبي عض قرش أح آه. لو الزومبي عضله واحد يعني قرش سمك كذا هل ينقل العدوى يعني ولا ايش؟ الباب سيارة اي والله فاك سيارة استغفر الله ما ادري تنقل العدوى قد تكون يا الله انا ترى قاعد العب على ال auto mode يعني ما ادري وين اروح بالضبط اوه بالانس هي انزل انزل يا غبي قصدي انزلي إيه؟ في شيء ما في شيء سلم <laughs> يعني ميتل جير 3 وين المستشفى يا اخي طولنا ما دخلنا لها شكله راح نوصلها الحين جد لوت لوت لوت لوت لحظة كاني شفت شيء غلط Oh, yeah. يبيلي ولا وين رحنا احنا؟ وين في اصلا؟ ال map ذا؟ وين المستشفى؟ والله يبينا نمشي كم شارع يا let's go صفارة وش التصفير عصافير ولا عن شكله مين اللي طالع ذا مدري مين اللي مخليه يموت كذا بيس اوكي يا ابن الذين بعلمك كيف تصفر من استك عن أصل أبوك اي نيد هيلينج خلني هي بعدين تعالي You piece of shit! باقي بسرعة اه يعني نتقاتل آه، بالاسهم عطني اما فل سوق امها ذا آه. شكرا اوكي مين هذول؟ انا ما ادري انا اول مره اقابلهم يا first timer نوع جديد اما نوع جديد آه كلهم يتعاملون بال stealth. ايش في ها آه اسمع صوت العصافير <laughs> شيء والله العظيم يعني تمثيلي سيء للاصوات هذه اوكي ايش في هنا هلا والله شكرا طبعا اذا كانت اسلحتي كامل الرصاص حقها ما يحتاج اني الوت كل شيء يعني امم يعني عشان ما اضيع وقت لانه لو جلست بالغرفه هذه يمكن بقعد خمس دقائق انام هل انزل ولا اطلع لا بنزل حبيبي ليش اطلع يابا أه. كمان يس ويجي واحد يدف السيارة تخيل يحطونك بالنص آه، وكذا يتقفل عليك جدار على ام القرف يقتلون مين؟ يقتلون ذا؟ طلقه اقدر انقذه اطق على الخيط اوكي على اذنك piece piece shit. Come تعرف تصفر يا حيوان المفروض يحطون لك حكم مباراة da, da, da, da, da, da, da. Come on, come on, come on! We will kill you all! hiding. Where are they? Are they keep? Allah in the I am the danger. Valla lab 2 en petit يخرب بيتهم والله وراي ذول ما ادري ايش في امهم come on come on piece of shit انا قاعد اركض ما ادري sounds came from over here. Keep eyes for strikers. Okay, عيال اقسم بالله بديت اعرق اهم شيء ما عندهم كلاب ها آه، هذه اللقطات شفناها خرب بيت ابوه فتح الباب اوه خسي يلعن ابو مطرقتي يا مجنون لا لا لا لا لا لا لا اوكي تبي تلعبها كذا آه. جاب لي وخر عني الصداع ها ها مذر اللي بعده وينكم وينكم يا عيال ال 66 بس والله تص... يعني التواصل حقهم تصفير يعني لو اصفر بيجيني واحد هذا الهوسبيتال اي والله وصلنا المستشفى ما الذي سنجده هنا؟ أوه. ما يحتاج لا والله ما هذيك المستشفى صح؟ yes yes yes. من جد نورة يعني انا كل هذا واخر شيء ما تكوني هناك اذا ما كنت هناك اي ويل كيل يو اوه نايس سوبر سوبر اشيلس بس كيف نوصل للمستشفى الحين ويسترز مدري ايش ايش في هنا آه، من هنا loot loot. ما في loot. افضل السمباتيك اوكي دعنا نسبح كما علمنا جول احس بيكون في ألف واحد اها ممدين مو هنا هنا We're searching the area just in case she's still around. اوكي للحين يعني يبحثون عني ذول ما تعبوا انا هنا يا بقر come on come on انتر ذا دراجون اه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي مين هذه؟ ما ادري من وين اروح بس اروح ما تسمعني شلون؟ اه حط اغاني <laughs> خلي البيت بوكس ينفعك تخيل انت بتروق تسمع اغاني ولا تلعب اما قاعد تلعب وينها؟ We're in the hospital. Um, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. لا لا <sighs> ah. عورني يا قسم بالله حل عورني كيف كذا خلينا نشوف ايش قاعد تلعب كورونا رونا رونا رونا رونا رونا الله الله الله الله شكلها قاعد تسمع محمد رمضان اللي هو Come on, give me all of this. I'll give you all of اها الحين من جد داخل المستشفى Shh. لا الا الكلب هذه ما ماتت انت 66 لا والله ما ماتت تعال يا اجمل cowherd. Gotcha! Oh, you never got me! And I got you, bro! يا حيوان تعال في احد فوق Who's your daddy? Who's your daddy? بسرعة ما ادري شلون بس جت صدفه ترى حد قال لامك انت وياه تقتلون جول عيال الكلب I'll kill all of you. Was that her? check it out. I got your back. Got your back, me, Wenzel. is Nora? Where is Nora? Where? Right over here. Is Nora? Where is Nora? Where? Man. Is Nora? Come on. I kill you. مين اللي قاعد يطلق علي اصبر اوفر هير مين يا بنت الهوهو يا I found you you not found me تو زيرو وير از نورا فاسد قطعت حبيبي اوكي لازم ندور لورا كيف اروح لها ما ادري اتوقع من الجسد هذول هنا لا مو هنا Zero? Where is Nora? Where is Nora? Give me loot, give me loot. غريب انه ما في قنابل هنا صح؟ ايش فيهم كلهم يسمعون اغاني؟ بنجلدون بالاخير. أه. لا آه، جاب اسم ابي. فجأة هنا راحت نورا. knock yourself out. نورا. نورا تعالي يا حلوة. يا مزة. يا كتكوتة. كتكوتة. I'll kill you كتكوتة. found you, Nora. I will kill you, Nora. Okay. انزل يا Nora? Don't scream. تدرون تشبه مين نورا؟ تشبه هذيك الخالة اللي في الجزء الأول السمراء اللي قتلناها في المستشفى ليكون هذه بنتها كمان نورا هل تتذكرينني أيتها الوغدة؟ أنت الذي قتلت جول أكيد تتذكريني يور ديث ابي was here earlier أما أبي بس Where'd she go? أبي نورا تموت أنا I don't know You shoot me The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. يا Tell me where she went and I'll think about letting you go. يا We could have killed you. اي صح ما قتلوني هم تصدق؟ آه يعني Maybe she خلوني stayed ما ادري the ليه Fuck out of Jackson. Where's Abby? اين ابي كوزيرو You still hear his screams? هير سكريم صرخاته صرخات مين جول I hear them every night. صح هو كان يصرخ كان يتنفس كذا yeah. yeah that little bitch got what he deserved اح fucking come on Nora I'll kill you Nora Nora you will never escape الصرخات ها اطلعي وين الصرخات يا بنت الهوها اذا ما خليتك تصرخين الف صرخه افتح الباب شوت ها ها لو يطلقون علي مليون طلقه انا رابو هنا انا اللي ابيه راسك where is Abby اين ابي وين راحت ابي وين راحت ذي نوره؟ والله اني قاعد ما ادري وين اروح. اوه كمان بيس اوف شيت. Got you. اوه يابا oh! مربعات oh! مربعات مربعات هو بيس اوف شيت قاعد تهربين وين؟ Where are you going؟ إذا هذا كذا إذا الحماس كذا كذا والله والله والله والله Throw down your weapon! نورا No, no, no, wait. اوه اوه اوه ويت ويت خايفة ها Put your gun down! You can walk away from this, okay? I can. Shut the fuck up! Gun down! Hands up! we're doing on? Doesn't matter. Find the trespasser. No! Look out! Ah! Come on! Where are you, Nora? وين راحت اصلا ما تقدر تتنفس بتكحكح الله قاعد تمشي كل ذا ها اسمع صوت صغير ما تقدر تتنفس هلو نورا تذكريني صح؟ <coughs> ها نورا؟ يو ريمبر مي اه كسرت يدها Where's Abby? Your breathing's you Yes, breathing spores. Yes, immune. You're her. Firefly? اه هذه فاير فلايز كانت There are no fireflies anymore. بس وولف لان جول قتلهم يمكن Where's Abby? وين ابي I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? يا Because I can make it quick. خليك تموتين بسرعة أو بطيء شوف عرق جسمه وش سووا؟ ما يهم Last chance. I'm not giving up, my friend. ما راح اعطيك صديقتي. اوكي. Are you sure? تدري خليها تموت ببطيء تخسي بوم الا جول يا حيوانه بوم كرماكم محمد من قناه